大家好，我是小松。今天我要去实体店给我们家乐乐买几个玩具，因为马上八月中旬的话就是他的四岁的生日了。那么现在出发啦，一会儿见喽。 欢迎光临。我想给我们家猫咪选点儿玩具和零食。好的，可以，请问请问您的猫咪什么品种呢？嗯，短毛。啊，美国短毛猫。美短，对，可以可以。马上四岁了，哇，好可爱！我先看看它们，好吗？好的，好的，您请。嗨，你们好，他们几个月了？啊，他们三个月了。哦。啊。你好。好可爱。妈 这里也好多，他们比较大哈。对他们一个一岁多了，一个七八个月了。嗯，这个更小是吧？对他们一个多月。哦，一个多月。 买鱼罐头吧，好的，家猫咪特别爱吃鱼罐头。 <laughs> 那四岁了就成猫了，嗯，可以就是根据它们的口味来进行选择一些罐头。哦，鱼类的、虾类的，它都比较爱吃。这有什么区别吗？它们分进口跟国产，进口的因为它有有一些关税嘛，所以就会贵贵那么一些啊、这些都是进口哈。对。哦，哪个是比较卖得好的？卖得好的，嗯，就比如这种。 行吗？对这种，好，这种都可以。那每样来一两个吧。这边都全都是猫的玩具。哦，好，您帮我推荐几款吧。我们家猫咪对长的、摇晃的特别感兴趣。可以，长的摇晃的话，就像我们这些逗猫棒，就长的也可以摇晃的，对对，类似于这种。这个绳子哪个比较结实呢？结实的话，那那像这种，这种结实一点，并且还互动性也强。这个有颜色区分吗？ 都一样，都一样。那就这个吧。哎，这是怎么玩的呢？呃，这是，这是，你们拉一下，对，拉要拉一下，然后就会发出声音，会动，能引起它的注意力。好嘞，好嘞，那就给他买一个老鼠的吧。那就这个。哎，还有白色的，也白色的，是吧？对，一样的。来一个白色的吧。 就是您拎着也可以，可以也可以跟他互动，或者是您可以挂在这样哪个地方，他以自己看到了，他可以自己去哦、动。对，这是狮子的猴子的猴子的，哎，那就这个吧，还是紫色的吧。是会员吗？ 是一般都是在网店买的，很少来实体店。哦。但是每次后来买有点不太方便，因为平时工作比较忙。 <laughs> 呃，咱们这边满两百包邮的哦，就可以给你送到家，一共是四百一十七块八。然后您是微信还是支付宝？嗯，可以微信、支付宝。可可以，您扫我们就行。这个哈。对对对。好的好，谢谢。好了好了，下次再过来哈。好嘞好，谢谢。拜拜。哎，拜拜。